Gaur eh, ekarri nahi nuen eh, ideia edo provokazioa, zizeken hitz eh, batzuk erabilita ekarri nahi nuen, berak esaten zuelako totalitarismorik eraginkorrena gozoa izango da, ez? Nork totalitarismoak zer eraginkortasuna bilatuko duena eta nola gainera ze forma hartuko du horrek eta da gozoa, ez? Orain arte ezagutu izan dugun errepresio e, bortitz, errepresio eh, oso nabarmen horretatik pausuak ematen ari da, errepresio leunago, errepresio implizituago izan dadin, baina horrekin ere eraginkorrago eh, izango dana. nik nahi, ez nuen nahi, e, alako diskurso oso tremendista egitea nahi, errepresioa, ulertarazteko edo errepresioa interpretatzeko, baizik eta nahi nuen zen hain zuzen ere esatea nolako izango da errepresioa jakiteko nolako izango da errepresioaren aurreko erantzuna edo errepresioaren aurreko protesta edo positiboki esan errepresioaren aurreko alternativa mai ipini nahi dena. Dialektika bat dago, komunikazio bat dago, botere eta kontrapotereren artean, nahi bada herria eta kontra herriaren eh, artean dagoena, Eta azkenean, nik gaur nahi nuen azan, eh, pizkat azaltzea errepresioa, horren ostean laberi tokatu saiolako zaiolako, eh, azaltzea, interpretatzea eta mai gainean ipintea nolakoa izango da bera errepresio horren aurrean, ukazio horren aurrean, totalitarismoaren aurrean eh, jartzen duen, protesta jartzen duen, erantzuna jartzen duen alternativa.